Hello my friends, I'm Dimitri. Hello, I'm Vladimir. Hallo jongens, mijn sleutel tijd met deze nieuwe video op mijn kanaal Gator Game. Go play Minecraft. No. Play Minecraft. Not you. Fick Minecraft. Not you, not you, my friend. the Swatafla. Not you, man. Swatafla. Not the other guy. Shut up, you piece of shit. No. Shut up. Not not you, man. No, no, no, no. Go kick him, go kick him, guys. Go kick him. No, no kick. Kick Russian. Fucking Russians. Okay. Kick Vladimir. Keep, yeah, yeah, give me more, please. Keep, give, give, give bomb, give bomb. Yes, rabbit. Ah, no, please. Ben jävla clownjävel. Dra bomb, sugarblöt. Sugarblöt, sugarblöt, sugarblöt. Yeah, ik heb de bom, ik heb de bom. Give hem. Ah. Als je komt vanaf let's go, fucking ditches. Kill him, kill him! I'm scarred. Oh, yes, Kiki. I have a good team, you know that. Kijk hoe deze man Ja, what the fuck. Hoe kan die nu al dood zijn? Gewoon geliefd, denk ik. Geef nou weer de... Give one, please. Drabam. Deze? Ja. Kiki. Why not? He's talking too much, yeah, you see. Drabam, drabam, drabam. Drabam, drabam, drabam, drabam, drabam, bla, zwarte vlag. Zwarte vlag. Go, go. Yes, go, go, go. Schampoesje, pas op. Kijk, ik He's talking too Easy much. peasy. He, he's talking too much, guys. yeah, he's talking too much. He's annoying, yeah. He's annoying. okay, kom we gaan planten en dan net niet gaan planten. Oh shit. Ik, ik had de bom en ik dropte hem per ongeluk. Drop bom, drop bom, drop bom. Ja, bom. Hoe heet die gast? Die niet wil droppen? Um, een Big Snow 3-2-1. Kick him. He don't. I, I, I, I, I've, I've, I've bom, I've bom, I've bom. Ik heb bom, ik heb bom. Oh, nee, yes. Pas op, ze zijn daar eh, met zoveel. Ah, you kill him. No, no, no, no, no, no. No, no, no, my friend, my friend. I do Die parlement, die... Всем привет, русские есть. Есть русские, что говорят? Fuck Ruski. Я что-то забыл. He's Zwarte too noob, vla. Guys, kick him, kick, kick, kick. He's too noob. He's And talking he's too a much. Russian. Lol. Lol. Lol. Nice. Fucking rush. You see? Rush ramp is good idea, my friend. Oh my god, can you listen? Use fucking headphones. Hello, I'm Vladimir. Hello, I am Dimitri. How are you doing today on this beautiful day? Guy, guy, guy, guy, guy. Drop bomb, drop. Drop bomb, drop. Uh, thank you. Thank, thank you. you. Oh, take it. Isang tumatay, sige. At isang ngayon. Kaya, kaya ko away! He's Isang ngayon. Sige na. Next, next. Nu moeten we proberen te fake planten. Can you help me? I, I can, how I can I plant? How? Which button? I don't know. <laughs> nu heb je het mooi nog, nu heb je nog een keer de bom. Nee, ik heb de bom, nee. Oh.